हेलो वेलकम फ्रेंड्स क्या आप भी टैली पर काम करते हैं या करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमने टैली सीखी नहीं है कैसे हम काम कर पाएंगे तो जब भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको एक ही वीडियो में तीन या चार घंटे के वीडियो में पूरी टैली आपको मिलेगी एक्सप्लेन अगर आप चाहते हैं टैली सीखना तो हमारे साथ जुड़िए और जल्द ही वो वीडियो अपलोड होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग